Я очень занятой человек, у меня нет времени медитировать. Есть ли быстрый способ? Занятой человек – это человек, который фактически себя теряет. Занятость как таковая, она возникает из неконтролируемого ума. Из-за того, что ум, совершая подмены, снова и снова переключает ваше внимание на какие-то новые идеи, как только вы не завершили одно, вы тут же сразу не завершаете другое. То есть вы переключаете свое внимание, это надоело, давай другое. То не завершил до конца, не понял, ничего, есть третье и так далее. И это называется занятость. Но мало кто может действительно сесть и по-настоящему ничего не делать. Очень легко все время быть занятым, переключать свое внимание, как бешеная обезьяна скакать с одной ветки на другую, тот банан красивее? Нет, этот. Я не знаю, что выбрать. Какой выбрать, тот или этот? Какой лучше, какой слаще? И так все время происходит, у людей так жизнь заканчивается. А просто сесть и ничего не делать. Вообще ничего. Не думать, не шевелиться, просто сесть и остановить мир. Для того, чтобы понять, кто ты хотя бы. Правильный шаг следующий сделать, чтобы, нужно просто остановиться сначала. Вот в чем дело. И вот когда вы остановитесь, вы поймете, что вам действительно нужно делать. Нужно остановить мир, остановить себя, просто остановиться и все. И это начало медитации. А сидеть, концентрируя свое внимание на одной точке, допустим, а потом через буквально несколько секунд начать думать снова, концентрируешь ты внимание или нет, или у тебя куча других проблем, потому что ум снова и снова ищет новые формы выражения. Это его природа. И вы снова идете на поводу ума, даже тогда, когда вы садитесь медитировать. Научная техника крия-йоги, крия-бабаджи, она позволяет создать условия, где вы сознательно оттягиваете энергии от пяти органов чувств, которые провоцируют мыслительную деятельность, да, и наоборот тоже. Оттянуть все эти энергии сознательно в позвоночник, и через этот позвоночник, через научную концентрацию войти в глубокую медитацию. Это простой способ. Самое первое, что я советую, это чувствовать тело от пальцев ног до головы и начать концентрироваться в области лба, затылка и позвоночника. Вот довести эту концентрацию до очень высокой. Просто научиться это делать. Для того, чтобы научиться это делать, особого времени не нужно. Вы можете это делать везде и всюду. Снова и снова выполнять действия в осознанном состоянии. Когда вы сидите и слушаете меня, где ваше внимание находится? Оно должно быть или в одной зоне, или оно должно быть где-то на сконцентрировано в пространстве на образе, о котором я рассказываю, или на чем-то еще, вы должны научиться чувствовать свое тело. И именно ощущать его, где в большей степени концентрация на области лба, затылка и позвоночник. Тогда энергии рядом с вами. Когда эти энергии в вас, и они так не рассеиваются, осознанность выше. Когда осознанность выше, у вас есть возможность совершать действия более качественные в пространстве. При этом вы не создаете тяжелые или негативные кармы, потому что у вас осознанность появляется. Накапливается энергия, больше осознанности. Больше осознанности, меньше негативной кармы. То есть вы уходите от тамаса, от невежества. Когда создаете условия при высокой концентрации, притягивая жизненные силы а когда вам надо уйти в медитацию, вы отключаете пять органов чувств сознательно и входите в состояние за пределы ума. Выходя за пределы ума, вы входите в духовное состояние. 12 секунд чистого сознания, без каких-либо мыслей, это одна дхарана. То есть это один блок концентрации, пусть так. 12 на 12 – это 144 секунды вашей медитации, чистого сознания, без каких-либо мыслей. 144 на 12 это 28 с половиной минут, почти 29 минут а, вашего самадхи. И это самадхи возникает как результат вашей концентрации. Поэтому концентрация является основой для медитации самадхи. Развивайте концентрацию через ощущение лба, затылка и позвоночника на всем теле. И тогда вы можете делать все, что угодно. И вы не будете тратить силы, вы не будете уставать, если вы осознаете, что вы не тело и не ум. Создайте некую дистанцию между тем, что вы себя представляете, и тем, что представляет из себя ваш ум и ваше тело. И вы уже будете недалеки от медитации. Когда вы поймете, что вы не тело, не ум, вы можете сделать огромное количество дел, при этом они будут качественно сделаны, и вы будете чувствовать, что вы можете все больше и больше. Когда вы отождествляете себя с умом и с телом, тогда вы всегда устаете, вам все не нравится и так далее. Вы об этом знаете. Поэтому концентрация на теле, в большей степени на позвоночнике, лоб, затылок. Эта часть у нас проявленная воля, это хранение, так называемое, это задний мозг. И связь сверхсознательного с волевым аспектом, она должна быть осознанно удерживаемая вами. И вся длина позвоночника тоже, поскольку все центры там активны. Энергия при вашей концентрации, пусть малой сначала – она приливает туда, и вы не чувствуете усталости уже так, как раньше, а с каждым разом будет все сильнее и сильнее. Ну и, конечно же, надо выполнять прогрессивные техники кри. если мы говорим о йоге. Техники, которые усиливают эти процессы. В повседневной жизни вы можете находиться постоянно в этом самоосознавании. Я не тело, я не ум, и в концентрации на тех зонах, о которых я говорил. Этого достаточно для того, чтобы быть в осознанном состоянии для начала. Потом это все, конечно, надо усиливать. Вот, собственно, и все. И делайте все, что вы считаете нужным через эту концентрацию. Но никогда не считайте, что вы что-то делаете, потому что все и так происходит.